Mi principal deseo de comunicarle al público sobre nuestros recursos acuáticos es hablar sobre los lagos en el Valle Central de México, es decir, en la gran cuenca del Valle de México. Y uno de ellos que ha tenido importancia es el lago de Tláhuac, que se llama también desde el punto de vista científico la ciénega de Tláhuac, que pertenece a lo que es parte de Chalco. Asimismo, ambos pertenecen a lo que era la gran cuenca del Valle de México. Esta ciénega, así como los lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco, son partes de partes remanentes del antiguo lago que cubría la mayor porción de la cuenca del Valle de México. Esta ciénega es importante porque ha sido incluso considerada como un sitio Ramsar, es decir, por sus características particulares en biodiversidad y en especial lo que son en las aves, los anfibios, reptiles y vegetación que rodea, que se han elaborado estudios diversos por diferentes colegas, dentro de ellos los de, de la Universidad Autónoma Metropolitana y específicamente desde hace 20 años se han considerado características importantes por la denominación de sitio Ramsar. Es decir, es un cuerpo de agua que ofrece un valioso elemento a los pobladores, pero no solamente los que se asientan alrededor de esta ciénega. Pero, o sin embargo, se han aprovechado estos asentamientos para las actividades fundamentalmente agropecuarias, y asimismo al asentarse en los alrededores de dicho lago, se han eliminado hacia el interior sus descargas de aguas residuales, al igual que los escurrimientos de las actividades agrícolas. Dicha situación ha llevado a una contaminación y deterioro fuertemente lo que es a la calidad ambiental de este cuerpo de agua, pero se ha mantenido como un sitio Ramsar debido a que su avifauna, constituida por aves endémicas, es decir, propias del lugar, y otro en gran número de aquellas aves visitantes que provienen en cierta época de Canadá para completar parte de su ciclo vital. Eso ha sido todavía una situación ya tradicional, pero por sus características que deberían ser conservadas para el hábitat de las aves, pues éstas se pierden. Por lo anterior, debemos tomar en cuenta todo el aporte científico para conservar este cuerpo de agua.